भाजपा ने इंदौर से सिंधी समाज का बड़ा चेहरा माने जाने वाले शंकर लालवानी को प्रत्याशी बनाया है लालवानी सीट से कांग्रेस के पंकज संघवी को चुनौती देंगे शंकर लालवानी पिछले 20 सालों से राजनीति में सक्रिय है इंदौर में दो दशक के राजनीतिक सफर के दौरान भाजपा नेता शंकर लालवानी इंदौर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष बने इस दौरान उन्होंने विधानसभा चुनाव में इंदौर की विधानसभा क्रमांक चार से टिकट मांगा था लेकिन कामयाब नहीं हो पाए थे इसके बाद वे पार्टी संगठन से नाराज चल रहे गए थे इतना ही नहीं उन्होंने विधानसभा चुनाव के दौरान मालिनी गोट की नामांकन रैली और कार्यालय सहित चुनाव प्रचार से भी दूरी बनाए रखी थी सिंध समाज में अभी पकड़ रखने वाले शंकर लालवानी ने अगले साल होने वाले नगर निगम चुनाव को लेकर तैयारी शुरू कर दी थी वहीं सुमित्रा महाजन को साधने को लग गए थे जाति समीकरण के हिसाब से बात करें यदि महापौर पिछड़ा वर्ग का होता है तो वे ताई के सहारे दावेदारी कर सकते हैं शंकर लालवानी के राजनीतिक सफर की बात करें तो वह सबसे पहले उन्नीस में विधानसभा नंबर चार से भाजपा के अध्यक्ष बने उन्नीस में नगर निगम चुनाव हुए तो लालवानी ने जयरामपुर वार्ड से भाजपा के टिकट पर पार्षद का चुनाव लड़ा और अपने भाई व कांग्रेस प्रत्याशी प्रकाश लालवानी को हराकर पार्षद बने उस समय श्री महापौर डॉक्टर उमा शशि शर्मा के कार्यकाल में लालवानी नगर निगम में सभापति जैसे